Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus. O seu braço é capaz. Esse é o Deus dos deuses. Deixa eu ouvir Caratinga cantar mais alto, vai. Quando Deus quer fazer, quando manda mensagem, faz a nuvem descer. Ele sempre resolve. Pega o homem sem Deus, o seu braço é capaz. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Faz a nuvem descer. Ele sempre resolve. Existe um Deus no céu que a letra no papel Não, não dá para imaginar Não dá para comparar Semeador, semeador faz o que ele quer, soberano e forte até. Ganha a luta sem lutar, vence a luta. E... Cara, diga, sabe o nome. vai adorando aqui. Eloi, eu Shaddai. Um pouco de voz pra mim. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou. Te levanta decisão. El Shaddai. Adore o nome dele. Faz a morte vira pra tudo tem. Faz de tio. Sabe o que eu tô desconfiado? Que aqui em Caratinga já tem. Campeão. mais que eu vou campeão, vencedor. E essa fé e mais do teu valor. Quantos recordes você pode quebrar? devagar, para lá do céu. para mim. O que eu vou cantar agora, ninguém pode tirar de você. Então aponta o dedo para você mesmo e diz: Integrante eu sou do coral celeste. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu. Eu vou erguer o meu troféu. Eu quero estar aqui. você gostando ou não gostando. Ou você crendo ou não crendo. Ou você aceitando ou não aceitando. Fala para alguém do lado, eu preciso te avisar. Qualquer hora dessa, o rei está voltando. Don't bet. Else I'll sing you high. Anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, rei vai nos levar. Esquece, irmão. Morte, choro. <laughs> Tristeza e dor. Que dia. Morte, choro. primeira vez que eu estou vindo aqui em Caratinga, mas eu queria pedir só uma gentileza, se possível. Se possível. Posso pedir uma coisa? Pode ou não? Ou deixa quieto. Só da glória. Quem vai subir? Faz silêncio. Quem vai ficar aqui? sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. A presença, a presença, a presença, a presença. Já tem presença de papai ali. Só quem vai subir. Glória, glória, aleluia. quem vai subir? Então minha alma. Du, du, du, du, du, du, du. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Então minha alma. tu, tu, tu, tu. podia ser depressivo. Mas não sou. Podia andar triste, mas não ando. Jesus me levou em 21 países do mundo. E por que, que eu podia ser triste? Porque cada lugar que eu chego, os pastores querem me mostrar as coisas. Cleiton, Olha que montanha bonita. Cleiton, olha que prédio lindo. Cleiton, agora nós estamos passando em cima de uma ponte que já passou até em filme. Cleiton, olha esse túnel. Podia ser triste porque nunca vi o rosto da minha mãe. Podia ser triste porque nunca vi o rosto do meu pai. Não posso ver o rosto do pastor presidente dessa igreja. Conheço o pastor Jander já há alguns anos. Não pude olhar no seu rosto. Mas por que é que a tristeza não me atinge? É porque daqui a pouco a trombeta vai tocar. Segura na mão de alguém se você puder, eu já estou acabando. Eu estou sentindo um negócio de Deus aqui em Caratinga esta noite. Diga para alguém que está perto de você, diga, não desista não. Não para não. Porque está chegando a hora em que nós veremos de perto Sabe quem? Yeshua. Então, diga para minha noiva que dentro de 40 segundos a nuvem da minha glória está descendo aqui. Eu vou tomar a minha igreja esta noite. O idioma da língua portuguesa vai desaparecendo e o idioma do céu vai tomando conta cabaraço tocando que ele leminda camantio. De pereuaço toroba cataué terefaciante. É de promissite que bababassori kendo que que dereque pepere paparauá. De camama na é terefaciante que ele me lemita é da Redapropiante de remite a resolve ante cante a tela, Ele é para cantura e me recebe. Ela é para ser. Há uma nuvem muito linda aqui, meu presidente. Há uma nuvem muito linda de Deus aqui. da da Pastor Jander, o senhor vai pregar debaixo de uma nuvem muito linda que Deus está me mostrando. Eu vou parar de falar nesse microfone, porque o Espírito Santo quer ouvir o som da igreja viva. Cadê a igreja viva? Cadê a igreja viva? Cadê a igreja? Eu termino agora. Mas antes fique de dois em dois. Deus vai te direcionar. Dá um abraço em alguém. Só pare de orar por ele depois que Deus encher vocês dois. Tem profeta para Deus usar aqui. Tem profeta para Deus usar aqui. Tem ministérios nascendo no Congresso de Semeadores em Caratinga. Tem missão brotando no coração de gente aqui. É urgente, é urgente. Deus está brotando uma semente de missões no coração de gente aqui. Assim diz o Senhor.